تر کمار بل بدھا دے ہو ہر کل وکا جان گاگر چاطر رام آتر روح چاہیے تو میں کولا دیا رال گت دیتا ہونو دیا دکھ بھی روح دیتے دکھات گھٹ جود رہی لنگ دراوا بھیم روح دری سو سنگارے رام چند کے کات سوارے لا تجیب اللہ کن شیر ابھی حشر اللہ لیکن تکینی بہت بڑا آئی تم امپریہ بھرتی سنبھائی صاحب مدہ تم رو جس گاوے از کے کر لگاوے سنگا دکھ بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر جب کمیں دکھ پا جاتے ہیں کبھی کوفی کسی کے کہاتے تھے تو کہا سکر میں کی نہ راہ بلائے راہ تو دینا تم نے مزوی چرمانا لکی چر میں سب جگ جانا یوں کے ساتھ سے جو جو جن پر بھارو اللہ ہوتا دور فل جانو بہو مجھد کا میلے مگمہ جلدی لانگی گئی ہے چند نہ ہی درگم کان جگت کے جیتی نہو گھر چڑا دھیان سب پر رات تپسیر آ جاتی کہ کہاں سے کل چم سا جا اور منور جو کوئی لاوے سوئی میں جیور پر پاوے چارو جو پرتا تمہارا ہے پسے جگت جیارا سادو سن کے تم نے کھوا رہے ہیں سن نکندن رام دلارے اشن دینوں نجی کے جاتا ازا دین جانے کی ماتا کہ تم نے پاسا سزا رہا ہو رہا مجھے کداتا تم نے بجن نام کو پاوے چرم جرنگ کے دکھ مصرہ انتکالی جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹ ہی بندی مہا دئی جو پڑھے ہنمان چنی سا ہوا چند چیرا کچھ جم ڈیرا پونا تن سکتے رام لگن سیتا سہیت ہر